boa. É, eu tô aqui pra passar um recado, véi, na moral. Eu vou fazer agora tipo um João Responde, tá ligado? Então, é isso aí, vai ser Brando Responde, porque eu gosto do nome Brando, do Dio Brando, entendeu? Então, é isso aí, Brando Responde. Não, não vou mudar o nome do canal nem nada, é, é só vai ser Brando Responde mesmo. Mas, velho, na moral, mandem perguntas, qualquer bosta nos comentários aí. E eu vou tá respondendo, velho. Vou botar no vídeo quanto eu puder, caso eu não sei se vai ter muitas, então... É isso aí, velho. Acho que cada mês eu vou fazer um Brando Responde, tá ligado? Então é isso aí. Ah, eu só queria estar tá falando isso, mano. É isso aí. Falou, galerinha. We'll be